Kolejny widok na moją przychodnię medycyny pracy przy ulicy Żernickiej 215. Widzimy tutaj przystanki autobusowe, z których można e, spokojnie dojechać, czyli autobusy 409, 609, 129, Y, po prawej stronie od przychodni jest parking dla pacjentów.